რო ასას და კაროს შემოვანი ფეონი გეიმსთან ერთად რა კაროს სამ არ გავარტიანდი და პეთქი პირველად გზა მანამდე არ გავჭერდებით ჰონი ფერიონ ოი ანუ არ მოგვიგენიათ რამხი რამდენი ხან შეიძლება იყოს სტრემი რამდენი ხან გაგრძელდეს რო აი ასეთი რაღაცა მოხდეს ანუ ჩვენ როდის გავყრადგან არ ვიცით ჯერ 10 გაგზავნის არ ვიცით ან მეტიც ხო ხო და აი მგონი ხა ჩემი აზრით პირველ ან მეორე ხელზე პირველზე გავალთ აა მეორეზე ალბათ და პირველ ადგეს ალბათ მესამე ხელზე გავალთ შენ ასე ამბობ თვითონ მაგა პირველზე არ გავალთ პირველ ხელიდანაც პირველ ხელზე ვერასდროს გავდივარ პირველზე. არა, ერთხელ ხო, რა ის ერთხელ. არა, რამდენიმეჯერ კი გავედით მაშინ, მაშინ ფელგუნდი ვიღავ. მაგრამ დო დო შეხვდება კიდე, სხვა იმედია. ორი. არა, დო ჩავთი. მაცა. ჩეგერჩვენ რა. აი, როცა გავალტიროთ გზებმა ბრალო ვითამაშოთ მერე. ეს წამი ფერიონ. გამეს. კაი, მიდი. უჩემ თუ. მიდი ერთი დავაწეროთ. კაროჩ, შეასტავ რაღაცასე. ერთ წამ მიდის თუ არა სტრიმი. მოკლედ ისე, რომ არ გიქნება თუ გაწერო რამე ჩვენს გუნდში საინდევი. სანი დევიუ ასე კაი მომი იმასე იყო და თქვა ასაი ხო მე ისე აგვენ ისტალა აგდა საპოთო სამი კაი ვაკატორს თუ რა ო მე შენ ბრონი ნახე და წეში მაგრამ ახლა არ თულა ვიღე ო ბჭაკ რასაც იღებ რომ ის და შესაურო მაგარი იქნება და მოძებნილი მე რაღაცას ნიო გაშევა ერთი ინტერია კი არის იმტერი კი არის იგი ხელიც არ დაიწყო ჯერ აი ეს რო დაიწყო მაგრამ ეს რო არის ეს მოხეთ ვიდეო კაი აი შენ თუ სა შენ თუ შენ თუ და გუპავ შენ და გაბრალე ცოდი შე არა შენ თუ და გუპავ ეს ხას ჩაგვიყვან არასწორად გი რა ვიცი რაღაცა შე Subscribe because junction in Lokat or Stoke or Lokat or Soisri. And we sir, we are studying at the Rome High School Sixer. We must go. Yeah. We. Sure. Go, go, go! მე მე ისე ბოლოს რომ 23 ფირმასთან ახლოს მიცხოვრე მინდა რომ დავიბრიდოთ მე შენტო მინდა მე რა ო მაი გად გილია მაგრამ ჩვენ ყოვიჭით მაგ ერთი მაინსტი იქნება ერთი ფსარავს დიო ადრესი გადმიკეთებია აი სახელი ჩემია მე არა არა ამ საფთავეში შევწერე ნუ ერთი დაეშვა და ვინახე. აუ, ბიჭო, აუ, წესერ იმასე ხო რა დის ბლეკი ბეზე. სტოუბორდი მე ნაპირდაპირ. ნომის მინე. Так, состав. აი ეს ვიბავე შევიდო. აუ, შენ. ო, სამოკა. შენ ბიჭო საიყო. შენი არაღების ერთი. რა გადავიდი. ჯერ დავიბრიდე მოდი. იმაზე მაგარ ყოფილა. დავაბრიდე. და ჯერ. მოწესეს წავი ყოლაფერ შენ თემალ შემოყვები. მასა. აი რა მეკაიად გიდასწორ. აი აი აქ შედი აი მე თემა თურაცა. შედი და ის თემა და დამპილები. მე არ იქნება გეჭირები ნეგატივად. რაის დაიქილო ვიდეო. თან რომაც რა ხო უკვე გამოც სხლი გაია. ა მოდი ვა. აი ძამე შეატრა ფერკვა. Ela tá claro, me deu com ele. Puta. Uau! Tá, que sei lá. Tá dando ver boa aqui. Mais. Perto que eu tenho que subir, eu é vou lá. და ინფერიონ მას და ვიდა ხალხთას მოვა ინფერიონ უი და ახსოს და და ვა ინფერიონის მოვიდა ასე დაგრინდი შენთან მორა შუმი ნახე ისტალეტი თორმე ხოლმე რაღაცა იარაღები გიყიდა მოდი ხარ მოდი მოდი ახლა ხარა ხარა Lama yar yar kuti bamdo. Русина. Навиди. Вылез. Вообще мангар, ори ангар, по. Рагат, рагат, саман. Як там состав? У нас асари. Так, все, мы теперь шагай. Ау. Иснах я какой магаз. Опять худ. Ауак, блядь, ты да опять кабуль дробаша бира пираны. Вот. Опа, уезжаться. Ой, да убрыди. أو هاي سمين دات بويبي عمين بخوتيس ოღა ორი ბრონი პოსტინა მაქვს ოღა ჩევისმე ეწევა თუ არა ხო ეწუთი არაფერი არ აპი აი გარშემო თუ არა მინდა შეარჩემ და ნახოს და ჯეკი ბიჯო მე მე ზუნ ნახო თუ რა და თუ არა ვინ არა აზა ზი ოღა აქეთ ვიღაცაა მან შენ დაბრიდე მაინც რა ხო ხო დაუბედა დაუბედა შენ პროსტა ის ხელი რამე კაი ადგილი მომინიშნე რასაც წავიდეთ ერთად მოგენიშნო არა ის კიდე ერთი მაცამოწევი სახედავ ხო ტიპს რომ გაქვითე და ვიყო ტიპი და ალბათ მოტყდა ხო მოტყდა ეგერეს ეგერე ჰე სტრიმზე დაინახო შეგეთ სამიგი ჰა გასაგებია მოტყდა ოპა აქ აქ შეესრება ის აშვება აიდრო აიდროპი მენა ზუსტად აქა აქ მეორე რუსი ვიპოვე გიო და არა რუსის არ მინდა. მაგრამ წვევი და დამიტომ იმიტომ რომ MP5 მჭirdება. წვევი ავიღებ. შენ მო. და უკნაგი ავიღე და. შენ ხო? რამდენი ვიტყვევანს? ძაგე. რაც ნიშნავს და ამ ზამბე კონკრეტულად 167. 167. და აზი ხაქ პრომი ვიყოთ გინამ. მეორე დონის პრომი. შენი. რეის. ეს ჯო მაგრამ დროპები ვარ კენ დროპი არის ფიჯი შეხერე მე ნახლოს არა რასაც ქვია დროპი და რასაც ქვია რასაც ქვია შანსია ანისა რამ დროპი დედავატირე ვინც მე იმას დავბრიდავ ხო ისე წამო აგერ ზევით ბიჭო კოშკიზე დავშდით არ მინდა მე უკვე ვარ აგე აჰა კიო აქ ვიღაცა შემო ვიღაცა არის ვიღაცა კი არა იქე და მხრიდან ისრიან მე შეწავილი ვარ ბიჭო ავალე ხაზებით რაზე ბაკონს დავდები რა ფერ ვიცოდი ამ დროის ერთად ოპა მოვედი სიკი და ვიღაცა იმით აჰა ხედა ხედავ მეაბრიდე ოპა კიდე ერთი მოდის მოვარ დაზენია რუკაზე აუ შენი ბლა მოკდი კი გერეს ტიპი ბლა პისტო არა ის პისტოლეტი ფუ ბლე პულემეტი და ბრიდა აა და დაბლა короче კარჩი ჩამოვხტები შენი ჟეტონისთვის არა ჩამოხდე ჯერ დაგერხება ბიჭი მაგ ის ტიპია რა ქვე მაგას პულემეტი ე მაგ შეცხა სეზღაი მალება მაგ ე და გითხარ დაგერხება გითხარ შეხვიდეო რა მომეთმინა ცაღან გავიდო და შეიძლება სამიღებდი ფრინა 30 მე 30 ვიოზე გე კარგი როგორ შეასწა გავაგზავნე თამაში კიდე ხო აქ როს ხომ ასე თუ გიჩვენებს მასია ამინდა ნახე რა თქვა შენს ლეგენდაზე ხარ იასნა ბრატ ხუთი კი იმ პოლიმეოთთან არ გეჩამხარი გავიმართლა შენ იმდემე? აბა მე რა შეშ, მე შენ გაცხლავდი და გმირობანა. დაჭირა შენი ბრალი. შენი ბრალია. შენი ბრალია მე არა. შენი ბრალია შენ ჩახტი მე არ გითხა, მე გითხარ არ ჩახტე, არა. ხო მაგრამ მაშინ შენ წავდა ჩახტარი რომ შენ გადაჩენ არ მომსურებდა. ეს იმის ბრალია რომ შენ მომსულ მაყენებ ხოლმე და ჩემ ჟეტონს იღებ ხოლმე ვალში ვერ დაჭებოდი. და გავრისკე. შენ გამი. უნდა დამიფასო, ხა წავედი შემდეგ ფულზე. ერთთან. ვინც არ გამიგვიჭირა ხა. ეწევით. აუ, ეს სტრიმი ამდენი იქნება. მოიხლებ, თამაშობ ძალიან ჭკვიანი. კაი. მოკლედ აი ხა როგორ რაღაც გავაკეთოთ იცი აი ტრემბალი შეიძლება ახლა მიდის ტრემბალი ძალიან კარგად და ამას და რატომ არ იერამბალს ძდები ო რაზბეჩიქს მე ვიღე ოპა ეს ვეღარ ავიღე აი ამას ვიცი მე რა მე ვიღე და ماشي მე ამას ავიღე ماشي მე ავიღე ფამ იმას ხან ახლა მე ვიქნები კაპიტანი ო გარგი ო შენი მე და არ გაგვიმართლა მაგას ისე რა აი აი ბიჭო დიდი სეუნდ გავჩითები და აი იქ ყველა იქ მიდის ხო აი იქ აი ყოველთვის იქ მიდიან ხოლმე მიხდი აი ვაფშე რატო შექმნეს შექმნე მან მესმის აი ეს მაგარი რაღაც მაგარი მაგარი უთია და მაგარი კი ბიჭო მაგრამ ძალიან ესეთია đi chơi nó có xong xong მანქანაცა. <laughs> თან ზუსტად. ვიდრე სახელები საკურას არ არის? კი ახლა სა. არა, არა. სნოუბორდი ვიჯა მეორე ხელიდან. მეც გავიჯი, მეც გავჩიდე სნოუბორდი. <laughs> იმენა. ცენახაში მე გამმართა შე ვერ ნახე სნოუბორდი აყა ორივე გამართლა. ეს ეს кайსი ბანზია. ვარმე ვარ кайსია მე. ო ეპიკური ვნახე, ტიტი ამას ეპიკურსები ხო კაი. მე რუსი გადაჭრა ესე. ვაგ მე კიდე ერთი სნოუბორდი ვნახე. ვიც აბა ამნე სნოუბორდში ამნე ადგილებში მე სნოუბორდი მე ყრია. ო. წინაზე ხო ერთი სნოუბორდის ვერ ვნახე და ეხა უკვე მეორე სნოუბორდი ვნახე. ზემო წინახელებში საერთოდ ჩაფუტა ხო აქ თქვა ვიმართებს. და თუ აქ თუ მეორე ადგილზე გავალთა მაინც მეოთხეზე. ესე იგი აქ აქ კარგი უნდა. და ძალიან რომ ეს კონფლიქტი რუს ისეთი რა რუს ისეთი რაღაცა კონფლიქტი შეხედე ამას მ ამას ამასაც ოფისნაირი ის არის ანუ ეს შეხედე ანუ ეს ნახე როგორი აი აი ამით მენა ვერ მომიზნე ესე მ არავინ არა ჯერ არავინ არა რგან არავინ არა ანუ იოპ ტრაიო მაი რა იყო ეს ახლა ეს შენი სუპერია ფიცკა აა ეს კოპი ნახე მომიშენ აა ატარში მე მომიშნა აი კარო ჩაგე რა მოიჩი ესე ჯობია აი ეხლა წამო ჩვენ სნოუბორდები გავქაჩეთ მაინც საერთოდ თან თოლში ბიჭო სნოუბორდი მაგრა ასწორებს ერთხელ ესე ვიღოთ მოი თაურ ეგ ის და მავიწყა მას მაგარი სკინი ვარ ხო ბიჭო მაგრა ამში გვამჩნი აი ესე ხო მაგრა ვოი შე ვაფშე არ შეგანჩნები შენ ნარი სკინი გაქრო თან თეთრი მენა ეღე რა აგიო მაი თუ მოგეხსნა რა შეასაქმე აი ამაში და მე ისინი გოშეწვალე თან უკვე დავბრიგე ერთი. ამი რამე აქვს ესეთი სკოპი მეც. ჰაი სკოპი იქ ხო დაგიგდა სკოპი არე. მარა ორი არაღი მე ორი არაღიც მინდა სტერი. ნანა აუ ტიპს ტაიპი ქონდა. მო ტაიპს ევიღე. აიღე და ტაიპი ევიღე თავად. თან ორივე ეპიკური სკინიო მაგ. ერთამ. აუ ბლე ამ ამ ამ ტაიპზე ტიპს ქონდა უკვე სკინი ყენებული. ამ ჩემი აღარ დაყენდება. ხუშენ ტიპი. ბიჯო, რაღაც იმენა, კაი კაი ხელი ეს უკვე. კი ძალიან. ნუ ძალიან არ ვიტყოდი, მაგრამ მაინც. მაგრამ მართლა ბიჭო, რა კარგი. ხელი მაქვს შენ? ნული. ქლე არ მაქვს ეგეთები. აი ეგ უკვე ტეხავს რომ მე ქლე არ მაქვს. ეგეთები. Так, давай. ხშობი რატა სნოუბორდი არ მოიხსნა ცაში და მომიწა სნოუბორდი ჩავხვალ სწოცხე და მაგრამ ვიდეო ხე ა აბიჯო ადრენალინია გინდა მინდა მინდა არა მე არ მიდეს მაგრამ გრანატა გრანატა შევიღე და წევით გამო აბა შევსრეცამ პრო იქეთ ბიჯო ისა ზონა გამო. სად წავიდეთ? გამომყევ. მე კი მოყვები მაგრამ მაინც. სნოუბორდი არ გაქვს. მაქ მაქ. ოდა всё მე მე მაგრამ მიდი. გზაზე არ მიდის სნოუბორდი კარგად. აი ესე ხო. მე დაიქის იქნება. აუ არა აქ ადრენალინი. რუსი ვნახე. <laughs> так. აკა 17 გინდა? არა. ჯო ორი. რა შობი? მისიტი 3. რაც გაჭედა. მე კნოპკას გადაგიყენე. так. მმ. მე სნოუბორდი გადავხდე, გადავხდე. გადავხდე მეთქი, გადავხდე всё. და. მე მაგას გადავხდე. მაგარია ეს მევასი და ესეთი ანიმაცია რო აქვს. მმ. აუ ბიჭი, ზორე, ზორე მენა ჩვენ ზურგზეა. ჩვენ ზურგის უკან. და რა ვახვით აბა მან. ბრონიპასები მაქვს. აუ ერთი მაქვს. პრაჰერც გამოვიყენე. და პრინციპში ახლოს ვარ ზონას ზონის რო შევიდეთ. მე ბარემ შევიდეთ ერთი. შევიდე. რომ მე ზონა უკვე არ დაგვადგეს. ხოდი გენო ხაჭალდე თქო მაგრამ მე. ისე ხომ, ითან აიგერ ყედა. რომ მე ჩავშდები ჩემი სკინი. <laughs> ჩე. გადავთორე ხა ზონაში შევიდე. აი სკინი შენ სკინი ზედა ვაკილე. შევე ზონაში. ჩემ ზონაში ვარ. აუ დროპს არა. აი ისე დროპზე ხო არავინ არ იქნება. გიო. გახსოვს ჩვენ დროპებზე წასვლა როგორ თავდებოდა? <laughs> ამ ძალიან ცუტა ჯერთი გიმართლებდა დროპზე უმიდიოდით. ჯო, ეს ინახეოსი ვაფშე ერთმა ტიპმა დაგბრიდა. აბა, ერთმა პულემიოტით. აა, მაგარი გადაუბატი იყო ისე. <laughs> ისე რა. ბიჭო რა გადმოჯეკ მინ ჩაჯეკ რა ჩავისტე ბიჭო ჩაჯეკი ბიჭო ო კაი მაგრამ სად უნდა წავიდე თან კიდე ზონი შეგნი პროს კიდე ზონი გარეთ რა გაგერე ბაბუზე შეიხედე გადავა შეიძლება ბიბლია არ ვიცი ვიცი მართ ვიცი მოწმობა და იმაშველი ცოტა ოღონდ ცოტა მაქვს ბიჭო ბრონი. ხან ახალი ბრონი გავიცვი. ცოტა. აი ცოტა ა. ცოტა ამა. ცოტა აი ამაი. დაწახელე ბრონი მინა. კაი კაი გავჩერდეთ ჩემი ახალ ბრონს უფრო. ტოა აკვისრო. ობა, იგი და ტიპია. ვა, ჩემი გალაშა დავაძრე. მე დავნერკე, მაგრამ კიდე შეიძლება გეთვალა რა პუნქტია. აა, просто я ამ ტაიპში ყვევი გამეთვალა და მეორე არ გადავაძრე და მეორე დავკალე. ესაც მეგვარც. ვერა ვიცი. ჯერ ვიყოთ აქ. ზონაში შევიდე. ჯერ ვიჯრაი. ზონაი ბიჭო ჩვენ ზურგის უკან აღარა აქვს შორსა ამიტომ. გასაგებია. აპა კიდე ერთი ტიპი. ო <laughs> რა დაჩეგაქ ბიჭო? ხაო? ეგა დამბრიდა და დავმოკე. მაგრამ ტიმაკ ტიპს ტაიპი ქონდა. აა ქონდა. ო, მე ჩემი სკინი მინდა ტაიპზე და ეს ბანძური ახლა რა მაგ. ანუ შემინა გადავაგდო და ჩემი კილომა ტაიპი ახლა მაგრამ აა არ არის ასე. სახრებში შედიხარ ბიჯო. მესამე სახე რომ მაინც ხო გაგდა ის ხენი აქ მომეს ხუ ბლა ტაიპი მეგო ადრენალინი რას არ აფერც გასმა Joseph Rosalyn shut now. Ой, мен гатехин мак бичоэс. Рон. Рон. ვიდეო კიდე ერთი სნოუბორდი ვნახე. მმ, ეგეთი სკოპი. სკოპი ვიდეო იმაზე რა ქვია. გეტავდით. და ой. ო, დროპი დაეშვა. შეხოვეთ ახლა დროპი რამე რამე. ვიცი, ჩვენ არ მიგვარ დროპზე. მაგიტომ მათ მაკეთ მომიდიხარ, რომ მაკეთა დროპი. მე ამ დროპზე კი არ მიდი, ამაზე ახლა არავინ აღარა. მოგი თან ზონაში არა და ჩემ კომპლექსზე ვიღებ ჩემი ტაიპი აუ ბლიზაში მე არ გადაგვეყაროს ამ დროპთან ისლაში ну гашиня უკვე გადაგვეყარა აუ აუ აუ აუ შერაღა ზანგვიან მოჩე წესი დუოში თამაშობენ აქ ერთი ტიპი რატო იყო yes ერთი შევაკეთე ჩემი ერთი ტიპი თუ ესე იგი ბოტია მობა სოლოში კი არ წავიდო და ვიღაც ისა დუოში დუოებში სოლო სოლო უნდა ეს სოლო ჩართავდა ეს დუოა ჯოკ ძალიან ისეთი მე წამოერთია გამოიყენე ის და აუ საით მივდივარ და უკნა გვესრიან არავშავ წავიდეთ მან ვერ გვატყამ ვერ გვატყამ ო ვერ გვატყამ აი იქეთა მხარეს წავი მაუნიშნე აუ ისე ზონის გარეთა უკვე დაი არ გინდა ზონაში შევიდეთ კაია შეგერა გავდი რა გავჯიბე ვა ვა ვა მოიცი პოლიმინაცე დავშტები <laughs> ეცა მეგობრებო წესიერად დავშტები ოი სულ გაჭედა ოი ის უნდა შევწვალო ბლეა აუ დაბრიგო აუ არა ბლეა ნუ ფრიგა შევიდეთ მეწუთე მიდი ერთი ერთი ჩატამ ე რა სკინი დამიყენებლია ეს კი ფუტაია მაცა ის ვიადექა ვიხილო რა თორე ერთი ტყუია ერთი ტყუიაც რამოდენიმე ტყუას და всё მინუს ვარ მე მტრები არ არიან გარშემო ჩვენი ზონაში მოვიდეთ ხარა და ჯიქი და ერთი დროკია ზონასთან თუ გინდა. როგორ? თუ გინდა, მაგრამ არ ამგონია რა მე ისეთი იყოს. მე სამ დროის ბროსი ქაღარა გზატოვდა და მე სხვა რამე არ მჭირდება, სხვა რამეში არ მჭირდება დროკია. ო, რატო გინდა ამისი? დაუბრიდე. ტიპს ბიჯოის ქონდა. აფილია რაღაცა. უშენო. დაბრი. აუ ბიჯოეთი ზოზრები. აუ ბლა უკნიდან ჩემი. სნაიპერი რა უკნიდან? სნაიპერი. მე უკნიდან დამადგეს ბლა. 15 ადგილი. მე 15 ადგილი. ნელა ნიუტი ვარცი ნელელაო 30-დან მე 15-ს გადავხდი და ას ნელა ქვია კი გადავფრინდით ура დაიზბაჩო როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა არა დროპს ბიჭო არავინ არ იყო რა ხო ერთი შეხედვით გეუნები რა დროებზე რომ მივდივართ მეთქი ეხა სტრემი არ იყოს და ბავშვები არ იყვნენ ნახე ეს რა ბავშვები გეტყოდი ო პაპა ეხა ვისა შევასრულე მე შევასრულე ჩაეწამ ბაღო ოპა პაპა მე ჯე არ მიყვარია ვიცი ახსნა <laughs> ჩები ამდენ ვარ вообще <laughs> ა 13 ამ ყველაფერს მეგობრებო, გავხსნით იმაზე, ამ ყუთებს გავხსნით, მგონი იცით რომ ცალკე იმას გავხსნით. ეს გიო ალბათ სტრიმზე გახსნის მაგ ყუთებს. არა ვიდეოზე. ну მე მეનો ვიდეოში მეკავს. გაიწავედით რა. ტაშენ სკინს უკვე ვხედავ კარგად. ფალები მაქვს უკვე. მიდი ერთი. დავსტარტეთ. ახლა შევალთ. ახლა მეგობრებო, პირდაპირ უნდა გადაუფრინდეთ მესამე ადგილას. მე უკვე პირველ ზონდე გადავა და ფრენა ფრენც უნდა მივიდეს პირველ ადგილამდე და როფამბობ მომში რა ხარ ჯობია რომ ის ავიღოთ ზომბების ის არო ყურადღებას გაუფატავს და ამის მის დაუბრიტო ზომბების ანადვილად მე ამას ასე ვიყ დრონ ო კარგი აუ შენ ესენი გაქვი ჭოქი და რამე კაიგი შენ ხები ჯეს რო ვიღე მე და ტრანსპორტ ხედავ ტრანსპორტ ნაგაია მაგრამ ნახე აი ეხლა აი ესე რა აქედან რომელიმე კარგი გიქნება შენ აგერ ეს დაბლოკირები რომელიც კი მაგ ხო და მაგდა რო აიღო რომელიმე ძალიან კაი მე რა ყველა ბან ყველა მაგ ბანძებია მოგიტო არ ვიღებ просто მისია მაგაზე შევასრულე პირველ სეზონებში და შევი მივაგდე თუ რო კაი ვიცი არ იყო მე ამაკი ამაკი ერთი ისა რა რა ქვია მაგას იცი რა ანუ რო რო გაქრება რა ის აქვე მაგას შეხე შეხე დაადგა შეხე დაადგა ჩემი დრონი ყველას დედას მოკვირებ კიდევ მე ვარ კაპიტანი ცოტა ჩაიწები ჯახმარს თორე იმენა შენ თუ წერ მაცინზაუტი თორე მე ხომ მოჩიწები აი შეიძლება ხოდი შეამდე პირდა პიროზე გავდით რა ვქო აი დროპებს ვაფშე არ მივიღავთ ვაფშე არ ხო დაი ჩევი ო აქ ჩვენთან და ცხები წაშები ან ხო ჩვენ ცოტა შეჭოვდა აა ხა ეს უფრო შეიძლება მეტორექით ცხები წაშები ეს ბიჭო ო აქ კიდე ერთი თვე შვება უფრო ფრთხილად უნდა დავიშოთ მე პედაგ სახთან დავიშვები როგორც მჩოვია ხოლმე Mm-hmm. სნოუბორდი დავითრი ეგრე ჩემი მე სპიერი მეგარი ეს პერო რასრა ხო როინც ო, დავითრი სპიერო უკვე რასრა ყველდო და მე ადმინდა სტაიპერი იარაღი მომეცით რუსი აია შეგინაცვალე კიდევ ერთი რუსი ვნახე ეგ რუსი მომინიშნე короче ამ სახშია რა კაი მივა Close in. ამ სახშია ამ სახში ო მაშინ მას Never mind, son. სათა ზუსტად? მეორე სართულზე. და იქ ოჯე, მაშინ მოძებნა ეკონომიკას. პული მეცი დავიწი. აჰო, ამის პული. ერთი პარამოკა პული მეცი. ო, ბაკონჩი. ძალიან ერთყია და ძლიერია. ბაი შნახე, ფამასე. თქვენ ზარე შეახლა ეს რა ამ 30 თქვენ მარხნის. მე სამე ბრონისტიკი მე სამე ბრონი ვნახე თქვენი. შეხედე პროსტა. თან დროპში არ იყოს? ბიჯო იქ სადაც ხო არის ყველმე მე გავჭი გავჭიები მაგრამ არ ავიღე აა ეს გაია ეს გაია და დავიდი დავიდი დრონს ვიყენებ გაშემო არავინა მტერი არა მე თუ რომ ნევირე კაი სადღაც აქ ხო უნდა იყოს ვერტალოტი როცა მოდიოდი ისქენი და შენ ფამასია ბიჭო ფურ ფამასი მე ფამასია მაგრამ ნუ რა ისა დაგდებული ხომ ისინი ხო ხო ის რა შენ ის გაკ მე წამომყევი აკ 17 და 2 მაქვს ჯერ ჯერ ფალამე ვა რაც ხედავ მოდი არა მოდი არა გეჭავე დრომ აი დედაფეთქებული შეგესწრო და მესროდა ა გავიჩითე სადა? მოი სამი, ან დაგეწიოთ. ეს მაგ კითხოს კითხები ახლა, სად არის? ო? ვიფო, აა, რა შეხარ. მე ვარ, ბლე, მე. უცებს მეგონი და უნდა დამეცხრილე. აი, წამო ზონაში. ო oh. მიწინგე მე თვითონ დაგრევა ავინ არა აკავეთ ოკეი ერთად ერთი ახლა ამ დღეს მოვდი მე მე ნახე და შენ ნახე და ახლა მაგითი ბლატაო ხო ეგრაში ვაშია აბა რას დახტი ხარ შენ ცხვირწინა მაგით ვიღაცა მე როკებს აკეთებ აწეიკეთ სიმწელაკეთე პრო მალე ჩავსული აი სტრუკი მე ვასე ეს გადმოხტომ ის ტრიუკი მე მანამდე ენერგეტიკული უნახე საიდან ის ესე დაკეთე ორი ენერგეტიკული მის დამიდერა მე ერთი მაგ მარტ და ხამწუდას გამოვიყენე და მე ის დამიგდე რამე არ გა იმაკ ხუთი დამიგდე იგა ერთთან ორ დაგაგინდე ა მიჭედავს ცოტა ამ ფაილებს გამიწერდი ამ ფაილებს გამიწერდი და მოჭედავ მე ამ ტრანსფერენ კაროჩ მომიდი მეძია აბა ამ სედინენიეს ჩემი კაი როშის ტიპი ობა ჩადა სადა? საშო რა უნდა რა? ჩემმა დრონმა დაფიქსე. აა, აგერა ეს დაფიქსებული. ჩემმა აგერა აგერო ნაკვალი ჩემო შენ და ის რუკაზე გამოჩნდა. სადა სადა? აგერა ამ კოშკში შევიდა. აა. აგერ მოვარე კოშკში არა გარეთ. აა ბოტი ყოფილა ფიშფილი. კაცი მეგონა არადამის და ბრიდვა მინდოდა. არ დავბრიდე მაგრამ მაინც ფუ ბლად მინდა ეს რამე მეორე დონე ჯიკესი რად მინდა ა მესურიან ო მაცა ეცან ევი ეცალ დავბრიდე ტი ნახა დავნო გაუბრო ისე და რაფერთან აუ კენსე ვიღებით რა სო კენ კენ პოკაი ახალ გვინცავი დაი წავედით სათ სათა აი უფრო იქ უფრო შიგნ ზონაში ზონაში სადაც მითხარვა და ეს ბდროპი მოდის ვიცი თან შენს კენ